Ci saranno mai dei veri incontri in Italia? Ti adoro. Allora, mi sono già iscritto a Tinder, ragazzi. <laughs> Fate tutti swipe up e <laughs> mi raccomando, ci saranno un sacco di incontri. Benvenuti su questo nuovo e fantastico video Sempre io con la mia amica Arianna a casa sua Siamo... Lo eh Grazie. Vabbè, potevamo essere a Monza. No, scherzo, io adoro tutto... Tutto il mondo. Mm, sì, tutto il mondo, così, sì. Prima abbiamo fatto una mega live. <laughs> Mega, mega, non lo so. Una live. live. Beh, una live in cui almeno non mi si è scaricato il telefono, quindi già progresso. E che non è partita a caso. Eh, eh sì, ma è partita Era... Esatto. a caso prima. E vi abbiamo chiesto di farci delle domande e così vi rispondevamo. Quindi adesso noi prenderemo tutte le domande che mi avete fatto su Insta Story. Ragazzi, se non mi seguite ancora sul mio Instagram in italiano, involontariamente perché non sapevate che avevo un Instagram in italiano, fatelo. Se invece non mi seguite volontariamente, Disonore carbone, sulla vostra carbone. Mucca disonorersi te, bisogna disonorersi la tua famiglia e, carbone, carbone, carbone, carbone. Iniziamo subito. <clears throat> da quanto vi conoscete? Noi ci siamo conosciuti l'anno che è uscito Harry Potter, o forse l'anno prima, quindi nell'anno sì. 2000 o giù di lì. Sì, Eravamo come. piccolissimi, tipo sì. all'asilo quasi. Che scuola hai fatto? Mi vuoi sposare? Penso che sia per te. No, lo so, eh. vabbè, magari Oddio, diceva è? tutti e due. So. La Flo 13. Sì. Ehm, ah, prima invitami a cena, mandami dei fiori. Invitami. <laughs> Devi so. fare il corteggiamento Esatto Comunque tranquilla che anche se mi inviti a cena <laughs> Probabilmente offro io Ma è così difficile come si dice imparare il giapponese Visti i triloni di kanji Ma in realtà no, non è così difficile Perché anche se non sai tutti i kanji Va bene, poi i primi almeno un 300 li te li impari Però una volta che sai quelli un pochino diciamo. Secondo me il giapponese non è così difficile da imparare Cioè è molto più difficile imparare il cinese Sì, perché comunque ha delle regole molto ferre ah. Se tu te le impari Andiamo avanti con questa nuova domanda fantastica fantastica di Allora non so a cazzo Già con questo nick Ci eh, piace Tra l'altro cazzo scritto come... Cioè penso che sia una dedica scusa Il tuo cazzo <laughs> Il tuo cazzo Ragazzi io non ho detto niente sono io Domanda musicale eh, <laughs> Che <laughs> programma usi? Ah, che programma uso? <laughs> Uso Pro Tools per fare musica Chi se lo una domanda così? Non sapevo fosse un fan di HP Non penso mai a Harry Potter ma penso sempre alla mia stampante non HP, HP so... Oh mio dio che battuta pessima Battuta pessima Sax Sax che è Questo mondo succhia È nick okay. ci chiede ma perché fai i video in italiano? Facendo i video in inglese potresti avere più successo, no? Eh, eh sì. è una bella domanda Eh no, ma in effetti c'è anche una risposta molto logica Allora, innanzitutto se faccio i video in italiano Non lo so, perché in effetti io mi sono sempre sentito un po' a disagio a fare i video, i video, i vlog E diciamo che adesso ho preso un po' di confidenza Però non è che pensavo realmente di riuscire a fare dei video in realtà Cioè volevo provarci, ho detto ci provo, ho detto ci provo in italiano perché la vedevo meno invasivo, no? Perché sapete, facendo musica, non lo so, però sai, avevo paura di come sarebbero venuti, di come la, la gente li recepisse e mi sembrava in italiano, non avendo nessuno che mi conoscesse in Italia, perché oggettivamente prima di fare il canale in italiano molto no, poco no. mi conoscevano e se mi conoscevano mi dicevano ah no, lui non può fare visual kei o cose così perché sono italiano, quindi ho iniziato in italiano perché dalle foto, dalla musica, la gente pensava che me la tirassi o cose così cosa che chi mi conosce sa che non è ecco. così Cioè, lo, se, se, lo tiro ma lo dico, lo, è sempre sul ridere, non è mai che sono serio Sì, no, eh, faccio finta di tirarmela Sì, perché eh, cioè, non, cioè, nel senso, io i miei, amici, i miei, amici, lo sanno, cioè, ho amici da una vita, non sono mai cambiato Se se la tirava non era amico mio Ma infatti, eh, quindi, ma poi non, sa non sarei stato neanche amico mio Mi <laughs> saresti disconosciuto Mi sarei disconosciuto, basta ah. Neanche mia madre eh, mi avrebbe rifiutato Madre Va e quindi no, quindi no, però inizierò a farmi in gioco giapponese e poi magari se prende bene magari in futuro un pochino li vorrei fare in inglese è che mi sto affezionando troppo alla mia fanbase italiana quindi inizio con quelli in ah, giapponese perché sono bellissime ah siete bellissime quelli di adoro andiamo avanti vorrei tanto imparare il giapponese potresti darmi qualche consiglio o sito dove poter iniziare allora ti consiglio un libro che si chiama Minano Nihongo che è quello con cui ho studiato io e penso che si trovi in internet io l'ho trovato un bel libro per iniziare secondo me ti do una bella infarinatura sono... quindi Minano Nihongo siti non ne conosco purtroppo Ma ma Però ti consiglio di iscriverti a, a tutti i miei ovviamente, canali, ovviamente già lo farei. Appena scritto Bora di Persi in Corea. Se va ci vediamo domani, Garibaldi è perfetto, è a 20 minuti da casa mia e poi sono direttamente sulla Lilla. È vero che sembrava la Marini in questa... Ah, una bella voce. Bravo. Sì, eh, sembra la Marini. Vorresti avere un domestico? Sì! Andiamo avanti con le domande Grazie mille per i video che fai perché mi fanno appassionare ancora di più al Giappone Verrai mai a... Eh purtroppo non si legge tutta la domanda Verrai mai a T punto, si legge fino lì Teramo ah, eh, Taormina Taormina Secondo me è Torino perché me l'hanno mm. chiesto in mille eh. Nero 2199 mi stai chiedendo di Torino vero? Probabilmente sì, però non so quando Secondo te è corretto seguire un sogno anche se sai molto probabilmente di non riuscire vabbè questo lo riesco a leggere fino qua anche se sai penso che dirà anche se sai che di non poterlo raggiungere ma secondo me guardate come dicono nella mia canzone Flower se non ve la volete comprare la potete ascoltare gratis su YouTube Non è per propinarvela che ve la dico però è una canzone che comunque l'ho pensata e proprio parlavo di questo argomento Secondo me è bello porsi degli obiettivi però guardate sogno irrealizzabile sì però cercate sempre di avere un sogno irrealizzabile magari all'orizzonte Però di mettere tanti piccoli step magari non connessi a quel sogno lì però comunque che potete raggiungere Perché comunque secondo me per riuscire a farcela e andare avanti bisogna anche essere soddisfatti e raggiungere dei piccoli traguardi Quindi sì, perché sennò il snervante. Eh sì, perché per esempio non è che io per esempio ho aperto il canale italiano, non è che pensavo, oh che bello, il mio sogno è arrivare a un milione di iscritti. No, il mio sogno era arrivare, cioè il mio sogno, il mio obiettivo era arrivare magari a 1000, a 100, non, cioè poi mano a mano aumenta perché adesso sono a 24.000, il prossimo sarà magari 30.000 e vedo come un traguardo raggiungibile, però manco ai 100.000 io l'ho pensato perché secondo me è bello comunque porsi anche dei piccoli obiettivi. Poi comunque è bello sognare, non c'è niente di male a patto che questo non diventi la vostra prigione da cui non riuscite a uscire perché non riuscite a raggiungere un sogno avere un sogno realizzabile secondo me è bello a patto che non vi, non vi chiuda dentro ma di secondo me se, che poi l'hanno fatta te la domanda ma chi se ne frega eh, vabbè non l'ha fatto in generale se parti con l'idea che è irrealizzabile ti, ti, butti già un po' ma giù infatti anche devi avere me... un po' di cioè abbi fiducia nel tuo sogno poi se obiettivamente dici ci sono una serie di difficoltà prova ad avvicinarti magari c'è qualcosa di simile e anche se c'è qualcosa di simile che non è quello non vuol dire accontentarsi vuol dire comunque avvicinarsi sempre di più magari allo l'obiettivo e poi riuscire effettivamente a realizzarlo. Che comunque non, c'è che... nulla di male nell'accontentarsi, perché è una cosa che tanti non riescono ad accontentarsi di quello che si ha. accontentarsi è una cosa importante. Rassegnarsi è sbagliato. Sì, giusto, capire, eh, sono diversi ed è mm. giusto capire. Guardate che secondo me è quasi più importante di essere felice e di essere contenti. Perché essere felice sembra qualcosa di un po' che può finire in qualche sì. momento. Essere contenti vuol dire che sei contento sei di quello che hai e, e, comunque apprezzi. Perché per esempio tante cose che magari belle che ti succedono durano anche poco. Però se tu sei contento tu accetti che queste cose durano poco e vivi felice per quello che ti hanno dato. Per esempio magari una relazione che è durata un mese però è stata una cosa bellissima. Mm. O sei magari un, un viaggio che hai fatto fatto in Giappone magari un due settimane però ti è rimasto nel cuore tutto questo tempo sei comunque contenta di esserci andata non sei, sei eri felice però poi te ne sei dovuta andare diventi triste no se sei sì. contento ti rimane sì. oh mio dio <laughs> spero di averti risposto in modo esaustivo oh, ci saranno mai dei veri incontri in Italia ti adoro allora mi sono già iscritto a Tinder ragazzi <laughs> fate tutti swipe up e mi raccomando ci saranno un sacco di incontri dureranno dai 15 ai 20 minuti quindi preparate tutto perché io non porterò nulla ti chiedo solo e quando sarai a Milano? Domani sarò a Milano. Sì. questo video sarà caricato tra due mesi. No, comunque tranquillo organizzerò un fan meeting a Milano perché vedo video super attive, però non so ancora quando, a breve. Perché hai deciso di vivere in Giappone? Qual è il tuo obiettivo? Il mio obiettivo è fare la modella e l'ho raggiunto. <laughs> No. Ho deciso di vivere in Giappone perché eh, in quel momento era una cosa che volevo fare e io quando ho un obiettivo di solito che mi pongo riesco a raggiungerlo. Qual è il tuo obiettivo? Il mio obiettivo adesso sarebbe riuscire a reinventarmi in un paese diverso dal Giappone Giappone perché io comunque ormai lavoro quasi sempre con la Cina però in Giappone sono troppo comodo diciamo quindi vorrei, vorrei reinventarmi in un altro paese vuoi metterti alla prova? sì vabbè già che ti stai rispondi anche te qual è il tuo no. sogno? eh io lo sto cercando il mio sogno questa è la cosa interessante io Guarda il mio che... sogno è avere un sogno oh mio dio sta per finire la batteria ragazzi sono contento che comunque video ti sia piaciuto un 75% e comunque tanto e comunque io abbraccio tutti chi c'è laggiù non importa abbracciamo tutti e abbraccio anche tutti voi fan ok ragazzi saluto da Iari che mi edita il video purtroppo ragazzi sta per finire la batteria quindi non eh, rispondiamo all'ultima hai un traguardo di iscritti che desideri no guarda mi bastano pochi ma buoni perché mm, sono contento anche se rimaniamo a 24.000 sono contento se arriviamo a 100.000 sono ancora più contento se arriviamo a un milione yuppie, conquistiamo il mondo <laughs> esatto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 see.